नमस्कार स्वागत छ यो how to use record my desktop spoken ट्युटोरियलमा रेकर्ड माई डेस्कटप एउटा निशुल्क र खुला स्क्रिनकास्टिङ सफ्टवेयर हो जसले उबुन्टु लिनक्स अपरेटिङ सिस्टममा काम गर्छ कास्टिङ सफ्टवेयरको थप जानकारीको लागि यो वेबसाइटमा उपलब्ध how to use cam studio spoken tutorial हेर्नुहोला मैले पहिले नै GTK Record My Desktop संस्करण 0.3.8 डाउनलोड गरेको छु यसलाई मेरो PC मा Package प्याकेज म्यानेजरबाट इन्स्टल गरेको छु उबुन्टु लिनक्समा सफ्टवेयर कसरी इन्स्टल गर्ने थप जानकारीको लागि कृपया यो वेबसाइटको Ubuntu लिनक्स स्पोकन ट्युटोरियलहरु होला एकचोटि सफलतापूर्वक रेकर्ड माई डेस्कटप इन्स्टल गरेपछि मोनिटरको माथि रहेको Ubuntu मुख्य मेनुमा जाऊ एप्लिकेशन मा क्लिक गरी साउन्ड एन्ड भिडियो छानौ यसले कन्टेक्स्ट मेनु छ जसमा तपाई GTK record my desktop application पाउनुहुनेछ यसमा क्लिक गरौ यसले GTK record my desktop application window खोल्नेछ मुख्य एप्लिकेशन विन्डोमा केही आधारभूत रेकर्डिङ प्यारामिटरहरू डिफाइन गर्नुको उद्देश्य पूरा गर्छ भने ट्रे आइकन तपाईँको रेकर्डिङ रन टाइममा कन्ट्रोल गर्न प्राथमिकताका साथ प्रयोग गरिन्छ तपाईको सिस्टम ट्रे आइकनमा रेकर्ड बटन जनाउने रातो सर्कल याद गर्नुहोस् सिस्टम ट्रे आइकनमा तीन अवस्थाहरु छन् रेकर्डिङ स्टप पज जब रेकर्ड माई डेस्कटप लन्च गरिन्छ आइकन एउटा रेकर्ड चिन्ह हुनेछ मतलब रातो सर्कल जब कसैले रेकर्ड गर्न सुरु गर्छ आइकन एउटा वर्गमा बदलिन्छ जुन स्टप चिन्ह हो याद गरौ यहाँ दुई वर्गहरू छन् किनभने म यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न प्रयोग गर्दैछु रेकर्डिङ रोक्न वर्ग चिन्हमा राइट क्लिक गर्नुपर्छ र आइकन एउटा पज चिन्हमा बदलिनेछ दुई मसिनो समानान्तर रेखा र ठाडो आयत रेकर्डिङ रिज्युम गर्न तपाईँले फेरि चिन्हमा क्लिक गर्नुपर्छ रेकर्डिङ स्टप गर्न वर्गमा क्लिक गर्नुपर्छ कुनै प्यारामिटर सेट गर्नु पूर्व म तपाईलाई एउटा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन चाहन्छु रेड सर्कल सिस्टम ट्रे आइकनमा राइट क्लिक गरौँ यहाँ तपाईसँग मुख्य एप्लिकेशन विन्डो देखाउने वा नदेखाउने विकल्प छ जब तपाईले कुनै रेकर्डिङ सत्र सुरु गर्नुहुन्छ डिफल्टमा मुख्य विन्डो आफै देखिने छैन यो विकल्प छानी तपाई मुख्य एप्लिकेसन विन्डो पनि देखाउन सक्नुहुन्छ सेलेक्ट एरिया अन स्क्रिन तपाईले के रेकर्ड गर्न चाहनु भएको परिभाषित गर्ने क्षेत्र हो यो विकल्प छान्नाले कर्सरलाई एउटा क्रस पेनमा बदल्नेछ जसले एउटा स्क्रिन क्याप्चर कोर्न सक्छ क्विट अप्सनले मुख्य मेनुको बटन जस्तै रेकर्ड माइ डेस्कटप छोडिन्छ एप्लिकेशन विन्डोमा फर्कदा तपाईले एउटा सानो प्रिभ्यू विन्डो सहितको डिस्प्ले प्यानल पाउनुहुनेछ यसले तपाईँको डेस्कटपको ठूलो संस्करण देखाउनेछ जुन रेकर्डिङ क्षेत्र परिभाषित गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ यो प्यानलको दायाँ तपाईले भिडियो क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी बढाउने र घटाउने विकल्प देख्नुहुनेछ डिफल्टमा दुवै भिडियो र साउन्ड क्वालिटी 100 मा सेट हुन्छन् यी सेटिङहरू दुवै प्लेब्याक भिडियो क्वालिटी र अडियो क्वालिटी दुवैको लागि धेरै राम्रो हुन्छ यसले एउटा ठूलो फाइल साइज बनाउँछ स्पोकन ट्युटोरियल बनाउन हामीलाई भिडियो क्वालिटी शत प्रतिशत चाहिँदैन किनकि यसले फाइल साइज बढाउँछ यी प्यारामिटरहरूको केही प्रयोगले तपाईँले राम्रो भिडियो क्वालिटी र साउन्ड क्वालिटी सहितको सर्वोत्तम फाइल साइज पाउनुहुनेछ म भिडियो क्वालिटीलाई 50 र साउन्ड क्वालिटीलाई 100 मा बदल्दैछु यो किनभने अडियो स्ट्रिमले बन्ने फाइलको सानो अंश मात्र ओगट्छ डिफल्टमा रेकर्ड माई डेस्कटपले अडियो रेकर्ड गर्दैन अडियो लिने बनाउन साउन्ड क्वालिटीको बायाँ बक्समा क्लिक गर्नुपर्छ एडभान्स बटन याद गरौ यसलाई क्लिक गरौ यसले यहाँ देखिए जस्तै अर्को डायलग बक्स खोल्नेछ रेकर्ड माई डेस्कटपको व्यवहार अझ अनुकूल बनाउन एडभान्स्ड विन्डोमा कम्तीमा एकचोटि जानुहोस् तपाईले यो बन्द गरेपछि यो विन्डोका सबै विकल्पहरू सेभ र लागू हुन्छन् यो विन्डोको मेन मेनुमा चार विकल्पहरू छन् पहिलो ट्याब फाइल्स हो यहाँ दुई विकल्पहरू छन् त्यहाँ उही फाइल नेम र उही स्थानमा तपाईले आफ्नो रेकर्डिङको लागि छानेको सँग हालको फाइल ओभरराइट गर्ने एउटा विकल्प छ डिफल्टमा यो विकल्प अफ हुन्छ त्यसैले हालको फाइलहरू कुनै पनि चलाएको हुँदैन यसको सट्टामा नयाँलाई पछाडि नम्बर राखी सेभ गरिन्छ यदि तपाईले रेकर्डिङलाई recording.ogp को रूपमा तपाईको होम डिरेक्टरीमा सेभ गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ पहिले नै यस्तो नामको फाइल छ नयाँ चाहिँ recording1.ogp रूपमा सेभ हुन्छ यदि recording1.ogp छ भने नयाँ फाइल recording2.ogp र त्यस्तै प्रकारले हुनेछ म एडभान्स ट्याब फेरि खोल्दैछु यदि ओभरराइट एक्जिस्टिङ फाइल्स विकल्प अन गरिएको छ भने भएका फाइलहरू कुनै प्रश्न बिना नै डिलिट हुनेछ त्यसैले यसमा होसियार हुनुपर्छ रेकर्डिङको समयमा अस्थायी फाइलहरू राख्ने वर्किङ डाइरेक्टरी विकल्प रहेको छ यो खाली तब लागू हुन्छ जब तपाईँ इन्कोडिङ फ्लाइमा गर्दै हुनुहुन्न अर्को ट्याब पर्फर्मेन्स हो यहाँ पाँच विकल्पहरू छन् frames per second पक्का सेट गर्नुहोस् यो प्यारामिटरको लागि 2 फ्रेम्स पर सेकेन्ड राम्रो सेटिङ हो तैपनि उच्च एनिमेसन भिडियोको लागि 15 देखि 20 फ्रेम्स पर सेकेन्ड सेट गरौ इन्कोडिङ अन द फ्लाई विकल्पले रेकर्ड माइ डेस्कटपलाई क्याप्चर गर्दा इन्कोड गर्न सक्छ डिफल्टमा यो अफ हुन्छ जब हामीलाई उच्च एफपीएस चाहिँदैन वा हामी सानो क्षेत्र लिँदैछौँ भने यो उपयोगी हुनेछ यदि तपाईलाई एउटा धेरै सानो नभएको क्षेत्रको रेकर्डिङ चाहिन्छ भने तपाईले यो अप्सन अफ गर्नुपर्छ पहिले उल्लेख गरे जस्तै यो विकल्प प्रयोग गर्दा अडियो र भिडियो क्वालिटी दुवै 100 प्रतिशतमा सेट हुनुपर्छ जिरो कम्प्रेसन ट्याबले क्यासको कम्प्रेसन नियन्त्रण गर्छ क्विक सब स्याम्पलिङले कलर स्पेस ट्रान्सफर्मेसनसँग काम गर्छ हामी तिनीहरूलाई त्यसै छाड्नेछौँ फुल सर्ट एट एभ्री फ्रेमले पुरा क्याप्चर गर्छ डिफल्टमा यो अफ हुन्छ तेस्रो ट्याब साउन्ड हो च्यानल्स विकल्पले पनि अडियो स्ट्रिमको च्यानल नम्बर सेट गर्छ यो एक मोनो वा दुई स्टेरियो हुन सक्छ एउटा माइक्रोफोनबाट रेकर्ड गर्दा एउटा भन्दा बढी च्यानल छान्न अनावश्यक हुन्छ र आउटपुट फाइलको साइज मात्र बढाउनेछ एउटा रेकर्डिङको समयमा असर पर्ने कुरो भनेको फ्रिक्वेन्सी सेटिङ हो डिफल्ट 22050 हो जुन एउटा मन्तव्यको लागि चाहिने भन्दा बढी हो तर यदि तपाई एउटा म्युजिक रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले 44100 प्रयोग गर्नुपर्छ डिभाइसलाई प्लग कोलन 0.0 मा सेट गर्नुपर्छ यसो गर्नाले च्यानल र फ्रिक्वेन्सी मानहरुमा तपाईको पकड हुनेछ त्यसपछि मात्र अडियो कुनै अडचन बिना राम्रोसँग बज्छ सानो अक्षरमा डिफल्ट टाइप गरेमा पनि काम गर्छ यदि तपाई रेकर्डिङ गर्न कुनै ज्याक जोड्दै हुनुहुन्छ भने यो बक्स चेक गरौँ च्यानल फ्रिक्वेन्सी र डिभाइस फिल्ड डिसेबल हुनेछन् यी सेटिङहरू ज्याक सर्भरले प्रदान गर्नेछ ज्याक क्याप्चर इनेबल गर्दा एउटा ज्याक सर्भर चल्दैछ भनी पक्का गरौँ अन्तिम ट्याब मिसेलेनस हो यहाँ विविध विकल्पहरू छन् जो धेरै कम प्रयोग गरिन्छन् यहाँ रहेको महत्वपूर्ण विकल्प भनेको फलो माउस हो चेक गरेपछि क्याप्चर एरिया कर्सर जता गयो त्यतै जान्छ अनचेक गरेपछि कर्सर चले पनि क्याप्चर एरिया अचल रहन्छ म चाँडै नै तपाईलाई यसको डेमो दिनेछु म स्क्रिनमा रहेको आउटलाइन क्याप्चर एरिया पनि जाँच्दै छु हामी अब यो विन्डो बन्द गर्नेछौं सम्झौं सबै सेटिङ हामीले यो विन्डो बन्द गर्नेबित्तिकै बित्तिकै सेभ हुनेछ डिस्प्ले प्यानलको प्रिभ्यू विन्डोमा हाम्रो स्याम्पल रेकर्डिङको लागि एउटा क्याप्चर एरिया बनाऊ लेफ्ट माउस बटनमा क्लिक गरी तानौ बटन छोडौं तपाईले प्रिभ्यू विन्डोमा एउटा सानो आयत देख्नुहुनेछ र एउटा तपाईको स्क्रिनमा ठूलो आयत यो वास्तविक क्याप्चर एरिया हो यो आयत भित्रको सबै गतिविधिहरू डेमो रेकर्डिङमा लिइनेछ अब एउटा डेमो रेकर्डिङ गरौँ म रेकर्ड आइकनमा क्लिक गर्नेछु नमस्कार अनि स्वागत छ रेकर्ड माई डेस्कटप प्रयोग गरिएको डेमो रेकर्डिङमा यो एउटा स्पोकन ट्युटोरियल बनाउन कतिको सजिलो छ भनी देखाउने एउटा डेमो रेकर्डिङ हो एप्लिकेसनमा क्लिक गरौँ अफिस छानौ। वर्ड प्रोसेसर म यहाँ डेमो टाइप गर्नेछु रेकर्डिङ रोक्न वर्ग आइकनमा क्लिक गर्नेछु रेकर्ड माइ डेस्कटप अहिले इन्कोड गर्दैछ यसले एउटा ओजीवी फर्मेटको मुभी बनाउँदैछ म ओपन अफिस राइटर बन्द गर्दैछु इन्कोडिङ सकिएको छ र मुभी तयार छ यो हेरौ हामी आउटपुट ओजीवी फाइलमा होम फोल्डरमा पाउनेछौं होम फोल्डरमा क्लिक गरौ यो हाम्रो डेमो रेकर्डिङ हो यसलाई प्ले गरौँ नमस्कार अनि स्वागत छ रेकर्ड माई डेस्कटप प्रयोग गरिएको डेमो रेकर्डिङमा यो एउटा स्पोकन ट्युटोरियल बनाउन कतिको सजिलो छ भने देखाउने एउटा डेमो रेकर्डिङ हो एप्लिकेसनमा क्लिक गरौ अफिस छानौ वर्ड प्रोसेसर म यहाँ डेमो टाइप गर्नेछु रेकर्डिङ रोक्न वर्ग आइकनमा क्लिक गर्नेछु ल म आशा गर्छु कि यो ट्युटोरियलमा दिएको जानकारीले तपाईलाई तपाईको कम्प्युटरमा रेकर्ड माई डेस्कटप प्रयोग गर्न सहयोग गर्नेछ यो निशुल्क र ओपन सोर्स सफ्टवेयर इन्स्टल गरौ र यसलाई अडियो भिडियो ट्युटोरियलहरु र अनलाइन भिजुअल लर्निंग मोड्युल बनाउन प्रयोग गरौ स्पोकन ट्युटोरियल कार्यक्रम टक टु टिचर प्रोजेक्टको पहल र spoken tutorialorg को संयोजनमा आईआईटी बम्बईमा उत्पादन गरिएको हो यो कार्यको लागि national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको अनुदान रहेको छ थप जानकारीको लागि कृपया spoken tutorialorg e intro मा होला। यसरी हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद